Me llamo David Paredes, estoy en, de base soy nefrólogo y estoy en el área de ah, coordinación de trasplantes aquí en el hospital, en la parte de donación, dedicado a todo el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos, tanto en donante vivo como donante fallecido y especialmente eh, eh, también en el programa educativo que tenemos con la facultad y con otras áreas de formación. Eh, yo llegué a España en el año 94, que venía de Colombia, eh, y vine, yo había terminado nefrología en Colombia y vine a hacer aquí trasplante renal, estuve en otra institución y ya los conocía desde esa época. En el año 98, finales del 98, ya me vinculé con el grupo de donación en la parte educativa inicialmente, pues desde entonces ya estoy aquí en el hospital, ya 20 años, 21 años en casa. Doncs mireu, soy la Marina Arboniés, i sóc llevadora, porto tota la vida, i quan dic tota la vida és literal, a l'Hospital Clínic, perquè porto 40 anys, vaig començar ja els estudis, eh, vaig fer infermeria aquí, llavors de seguida vaig començar a treballar d'auxiliar, després d'infermera, aquí doncs, excepte les pràctiques i el temps de fer llevadora que vaig estar a Sant Joan de Déu, doncs la meva vida professional bàsicament ha estat aquí i a part de, doncs, també han passat vivències no? personals. Ara portem uns anys mm, amb una altra seu, eh, som clínic seu maternitat, bueno, estem molt bé allà, vaig estar molt bé aquí i és casa meva. Hola David, que ya estoy aquí en la puerta de la facultad, como hemos ah. quedado, ¿vale? Vale, vale, pues espero. Hasta ahora. Ya llego, vale, gracias, chao. Marina, Hola. Ostras. Buenas, encantado. Mm, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Bien? A pasar el día. Bueno, mira, es que ya venía llegando y tú me llamas. Perfecto. Si te parece, aprovechamos. Qué rico con este solecito. Bueno, pues el encuentro con Marina a mí me ha encantado. Una persona maravillosa. Eh, hemos congeniado muy bien. Yo creo que ha sido muy agradable. Vamos a ver la casa. <laughs> ¿Vale? Bueno, pues mira, eh, hemos, este es el área de coordinación de trasplantes, el área de donación. Aquí tenemos los despachos. Entonces ven y te muestro un poquito dónde estamos. Hola, eh, buen día. Marina, que es llevadora del área de la maternidad, que estará con nosotros hoy durante todo el día aquí. Os la presento, son gente del grupo. Muy bien, perfecto. Como vamos a ver, vamos a ver una donante vivo. Sí. Entonces es una señora que le va a donar a la hija. Ah, le va a donar el riñón. Entonces nosotros colaboramos con la unidad de trasplante renal, un poco en la evaluación del donante, pero no tanto en la función del riñón o, o esto, sino en conocer un poco el entorno social, familiar, ah, económico, el vínculo que existen entre ellos y en la corroboración de ese vínculo. Chao. Venga. Hola. ¿Qué tal? Buenas, Diego. Buenas. familia, vale. Listo. Ah, de la niña, exacto. Están las tarjetas de Vale, ah, perfecto, listo. Y esos documentos siempre los conservamos nosotros, una copia y otra, eh, si cualquier cosa la tenemos que enviar a la Organización Nacional de Trasplantes en caso de un donante extranjero. ¿Cuántos años tiene la PC? Cuatro. Es, Muy, es muy pequeñita, sí. Bueno. Pero bueno, bueno, hay que intentarlo y, esperar que, todo salga bien. ¿Cuándo empezasteis? bueno, la enfermedad de, la nena se detectó en junio, el 1 de junio, y ha ido todo rapidísimo. Y ha hecho un trasplante cadáver que rechazó. se ha hipersensibilizado y, y, bueno, ya solo se queda compatible en mi riñón. La idea es que hoy tenemos una reunión eh, del comité de ética. Entonces en el comité de ética yo ya tengo que tener esto para enviar el informe y luego em, hay una reunión interdisciplinaria de todo el grupo de trasplante renal con anestesia, inmunología, ah, hematología, todo el grupo. Discutimos los casos de los posibles donantes vivos. Se va a comentar el caso vuestro para la niña. Muchos ánimos, que eso sí que hace falta. robada mateixa la que hacía la donació de la seva filla a mi m'ha impactat. Penses que eso está dentro de, del que es esperable, no? però que, realmente realment sentir-ho en primera persona doncs, es impactant. Espera, mira, tengo una llamada de la, de la OCAT, entonces, ahora te... Mira, espera, un momentito, perdona. Era para ofertaros un corazón de un donante que hay en el Hospital General de Alicante. Ajá, vale. Sí, dime, ¿qué es? Te cuento. Es una mujer de 55 años, grupo cero positivo. ¿Sí? Vale. Pesa 69 kilos y mide 1,60. Vale. Ingresó por una hemorragia intracerebral. Vale. ¿Y eh, para Alicante en qué vamos? ¿En avión o vamos por ambulancia o qué? Sí, tendrá que ser por avión. Vale. ¿Cuánto tiempo? el tiempo por ambulancia es mucho. En avión se tarda una hora. Una hora. Pues mira, voy a hablar con el equipo de corazón y te digo alguna cosa, ¿vale? Perfecto. Gracias, chao. Adiós. Entonces ahora vamos a llamar a los equipos, al cirujano, al cardiólogo, para comentar un poquito el caso. Como el donante está en otra ciudad, entonces si no hay un receptor adecuado en el mismo hospital que genera o en la ciudad, entonces lo ofertan a otros hospitales que haya un receptor que sea compatible por grupo sanguíneo, por superficie corporal y entonces nos llevan a nosotros. Eh, a mí me ha chocado al principio que hablara siempre en pasado y me ha, impactado, ¿no? Porque yo pensaba, ostras, está hablando en pasado de una persona que está viva ahora mismo, o sea, muerte cerebral. Está sus órganos mantenidos. Claro, Estamos, es muerte cerebral. Claro, el concepto es que la persona ha fallecido. Y esta llamada a mí me ha impactado, porque, bueno, no sé, una, mujer de 55 años, que a priori tampoco era una paciente, digamos, con una patología, que fuera una enferma, no, lo era, y, de repente... Yo creo que lo bonito de todo es ver que es un trabajo multidisciplinario, eh, integrado, de un grupo formado entre mucha gente, que es lo que da el, éxito de la actividad. Hola, buenas tardes. Marina, que está en la maternidad. Y entonces hoy venimos a, a su momento al comité a estar. Bienvenidos. Pudimos tener la oportunidad de asistir a una reunión del Comité de Ética Asistencial del CEA. Entonces, gente que puede dar una opinión desde muchas vertientes y en últimas, pues el Comité del CEA lo que hace es una eh, valoración de la idoneidad del donante libre y que está bien informado. Esta niña entró en lista de de donante cadáver en julio eh, con un estudio hecho concreto estándar que era todo normal, eh, pero inicialmente el trasplante fue, fue bien en las primeras horas em, postquirúrgicas pues, y lo único es que entonces a las 24 horas de, evolución detectamos un estancamiento analítico. La idea era mirar de proceder al donante vivo. La potencia del donante, como ha dicho Yolanda, es la madre. Ya se, se lo pensaron incluso antes de hacer el trasplante cadáver. Entonces, en el momento que pasó todo esto, pues obviamente eh, se ofrecieron los dos, al final el, el, padre sí que tenía un más virtual positivo con anticuerpos delante específicos, entonces al final se, se decantó por la, por la madre. Eh, afortunadamente para la niña no son muy grandes los riñones, con lo cual para el tema de discrepancia de masa corporal es correcto y tiene un angiotac hecho que es absolutamente normal. ¿Desde el punto de vista de coordinación, No, no, no hay nada especial, pues siendo madre a hija, la hay la demostración de toda la relación. El padre está activo laboralmente, con lo cual a nivel pues, económico no hay problema. Y está de acuerdo el señor en la donación y no hay, no hay problema. Vamos a eh, venir un momento a la UCI quirúrgica, entonces vamos a hablar con el, el, área de, con el equipo médico para que nos expliquen ah, hay, si hay algún paciente que está con alguna eh, patología cerebral grave, si tienen alguna eh, lesiona, y hay algún caso que estábamos siguiendo. ¿Te acuerdas el paciente del traumatismo que llegó ayer a que se lo, lo, intervenían, que le iban a hacer una sí, lo Sí, lo operaron de urgencia, la verdad es que bueno, está bien, está, está estable. vale, vale, vale. Por el momento no... Cualquier, cualquier cosa en la evolución, si hay cualquier cambio o algo, si te parece nos avisas, yo estaré de guardia hoy y mañana, si cualquier cosa tú nos dices, pues ¿vale? Yo estoy de guardia hoy, si cualquier cosa... Vale, perfecto. Bueno, pues, gracias hasta la unidad, la unidad de ictus. Eh, Víctor, hola, buen día. Nosotros con Marina le explicábamos que siempre visitábamos las unidades un poco por ir en las unidades del paciente con patología cerebral grave. En la unidad de ictus, cuando vosotros tenéis una llamada por ictus, ¿dónde vais? Si sí, todos estamos controlados, nos llaman desde fuera, tanto de otros hospitales como de 0,61, digamos, ¿vale? O desde urgencias cuando viene a su propio pie. Entonces se activa con ictus y a veces nos encontramos ictus extensos en los cuales eh, es bueno el poder, como digo, contactar con la sospecha de que a lo mejor puede ser que ir mal la cosa. Y lo único es esto, que yo lo que estamos viendo es que hay los traumatismos de los que hablamos, hay pocos por suerte, ¿no? menos accidentes, y lo que hay más es, por desgracia, es pues, ictus, pero que la ventaja es que curamos mucho. Entonces, tenemos pocos pacientes de cara al contacto que tenemos con David. Pero por eso tenemos que tener una muy buena relación, que cualquier caso que desafortunadamente pues, no pueda ir a estar en una... Bueno, quizá lo que nos enseñas es decir, tú curas y tratas al paciente y que tratas al paciente para que bien muera. Pero el chip de, que además puede ser un donante y que otras personas se pueden servir, quizás es una mentalidad diferente que hay que vivirlo. Si esto hay que explicarlo, ¿eh? porque no se entiende fácil. Cuando no hay la posibilidad de que no haya recuperación por las mismas circunstancias, pues es contemplar la donación como algo parte integral del final. asistencial de más, asistencial, sí, un poco peculiar, ¿no? Pero que, pues bueno, nada. Pues listo, vale, Víctor, Venga, te vaya muy bien. Teo, parlem, vale, gracias, Teo. Hoy hemos tenido un encuentro con dos donantes vivos, ambos renales. Eh, un caso, la madre, eh, Ana, y luego Pablo, un candidato para donar su riñón a una persona amiga no emparentada. Gracias por venir, primero. Ah, eh, es que queríamos aprovechar que le explicaras un poquito a Marina a quién va dirigido, de qué se trata. Bueno, por ahora muy poco puedo contar. Mi intención, aparte de un sentimiento, hacia una amiga y sin racionalizarlo tanto, no sé. Eh, en mi caso es así, lo siento hacer y lo hago. La motivación es esa, simplemente ser solidario con, con una persona que lo necesita. No, hay personas muy generosas, como tú, ¿no? Lo que pasa que, que, bueno, supongo que una cosa es cuando te lo planteaste y a lo mejor luego conforme te han ido dando información, sí, sí, el miedo claro, uno le ¿eh? va apareciendo... El miedo claro. tengo familia, tengo hijos. Eh, he tenido miedo a lo largo de mi vida de muchas formas, pero él, siempre lo afronté. Entonces esto es una cosa más. Eh, yo soy una persona con compromiso y, me parece que, si la otra persona lo necesita y yo tengo un sentimiento hacia esa persona, eh, lo hago. ¿Y que tu esposa y la familia qué opinan un poco Ellos miedo también. No, eh. Pero te han dicho en algún momento que lo pienses? Que, no, no, no, Generalmente ellos confían mucho en mí. Nosotros cuando hay un donante vivo que no es relacionado, uno de los papeles que tenemos que desarrollar en coordinación de trasplantes es corroborar realmente y verificar los motivos, cuál es la vinculación, cuál es la relación que existe. El punto crítico es que tenemos que proteger muchísimo al donante de que aquella persona fuera de que es una decisión libre, pensada, bien eh, madurada y evaluada, también esté libre de toda carga, de toda presión. Si fuera una persona en una situación económica frágil, eh, que estuviera sin situación legal documentada aquí en el país, que hubiera ciertas irregularidades, facilita pensar que puede ser alguien que podría entrar en una situación de tráfico de órganos, de algo. Bueno, pues no sé, ¿dónde ponemos el punto, no? Pero algún filtro debe haber. Puede que, es decir, el agotamiento, si uno lo supera, pues entonces... Es que eres un buen es Un donante de verdad. Exacto, es que eres un buen donante. Exactamente. Tenemos el puente entre la donación y cumplir la voluntad del que quiere ser donante y los que están esperando te ha llevado una buena idea de, ¿Qué tal te has sentido? Ha sido muy interesante. ¿Sí? Sí, Yo creo que también valioso porque hemos, tenido varios testimonios de la mamá, del otro donante, del comité. Bueno, un poquito. muy emotivo. Sí, incluso la soy ¿eh? Ah, bueno, eso es lo <laughs> importante. eso es, lo importante. Pero, pero, de verdad que ha sido un día muy, muy emotivo, muy interesante. Pues y yo creo que, bueno, que es un terreno desconocido. O sea, bueno, pues me encanta que, que sea útil y Mañana más, ¿eh? Vale, pues Mañana más, no digo más y mejor, pero más. <laughs> no, seguro que será maravilloso, será <laughs> maravilloso. pues quedamos a temprano en la materia de la entrada, ¿vale? Venga, un placer. Mil gracias. También de conocerte Bueno, eso digo, igualmente. Cuídate mucho, Marina. Besito, chao, adiós. Hola, Marina, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me encanta. Hoy, en mi casa, ¿eh? Sí, sí, bueno, aquí, aquí a la maternidad, perfecto. <laughs> me encanta la idea. A ver qué tal. Sí, sí. Va a gustar, bueno, vamos a cambiar. Aquí será otra historia. Y tanto. Porque lo que ya vimos ayer no tiene nada que <laughs> ver. Me va a ah, gustar. Ah, bueno, Venga, estupendo. Vamos a ver, que hay mucho que ver. Eso, eso, vamos. Ajá. Ay, genial. Yo hace años no venía procuraremos hacer como un seguimiento de lo que es la visita de una embarazada, desde que viene a hacerse la primera ecografía hasta que se van a casa. Hola, Cristina. <laughs> Mira, el doctor Paredes, que te he comentado que estaba por aquí. Hola. ¿eh? Hola. Yo, mientras tanto, me voy a hacer los diagnósticos y él ya, se queda aquí contigo y luego nos vemos. Ah, ¿Vale? perfecto. vale, gracias, Vale. chicos. Aquí lo tenéis. Ah, se ve allí también en la pantalla. genial. Oh, qué bonito. Qué vitalidad, Sí, sí, sí. ¿Es el perfilito de la cara? A mí me encanta esa parte, es que es precioso ver en la ecografía el latido cardíaco, ver la movilidad del corazón, escuchar los latidos y entonces ver la emoción de los padres, de imaginarse eh, lo que viene. Mira, es que es precioso, es precioso verlo. Mira, mira, sí, cómo se retuerce, ¿ves? Sí, estira los, los piecitos. Mira, mira. Sí, sí. Y la mano la cara moviendo. cómo se estira, vale. ahora Y te da, y te da, exacto, te da pataditas. ¿Qué pasa? ¿Y si el niño ya tenéis pensado algunos nombres? Sí, para niño y para niña, para por si ah. acaso. Bueno, ¿Para niño qué? Para niño Enzo. ¿Cómo? Enzo. Enzo, qué chulo. Sí. Ay, genial. Ay, ¿Y de niña? de niña o, Angelina o Valentina. Estamos ahí. Valentina. Ah. Qué bueno. Vale. Jordina Fernández. ¿Qué tal? ¿Es la primer o qué? Sí, es la Sí? sí, sí. la eco era la primera eco? O no, ens alguna? hecho alguna bueno, es bueno, ha sigut in vitro i ens han fet controls. I ah, perfecte. Vist... Molt bé, mm. molt bé. I era una gestació amb ovuls propis? Sí. sí. Molt bé, perfecte. Doncs mira, ara us explico. El que anem a fer ara és, amb dades d'aquesta ecografia, és calcular el risc de que tinguéssiu un fill amb síndrome de Down. Ah, eh? bueno. Llavors, en funció del que surt aquest valor, és quan us recomanem fer més proves o no i després ja vosaltres decidiu. Ah, vale? Aquí el que fem és que introduïm l'edat que tindràs en el moment del part, i això és una hormona i una proteïna, que això sí que és de l'analítica que et van fer de sang. Eh? Mm. I la translucència nucal és el plec nucal, que és el que li han mesurat a l'ecografia d'avui. I això ha costat sí. molt de mesurar, eh? Ha costat? Sí, sí, buscant, no per de moure's. A vegades mou molt, no? Mm. En aquest cas, molt baixet. Ah. Mm? Un risc de 1 entre 3.200 és un risc molt baixet. O sigui, amb aquest resultat i amb el del síndrome d'Edwards, que és un altre problema cromosòmic que és menys freqüent, eh? aquest ha sortit 100.000, vull dir que és un resultat molt bo, i amb aquest resultat la recomanació és que no caldria fer més proves. Que amb això, doncs, mm, res més. No, Bones notícies. Bones notícies, no? Molt bé, perfecte. Bueno, doncs vinga, felicitats a continuar i a res, una a veure. Sí. Eh? a la, a informativa pues ens tornem a veure si no a les visites. Ah, bueno. D'acord? Vale, pues muchas gracias. Molt bé. que vagi Vinga, bé. que mira, ¿no? Sí, sí, muy agradable. <laughs> mira, a veces. Pero mira. Por suerte salió bien, ¿no? Si sale alterado, hoy mismo yo llamo al genetista. Y ya se empieza Lo recibe el genetista, les explica las posibles eh, pues pruebas que ya son invasivas. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a neonatos, que me están esperando, que les he dicho que subiríamos ahora. Vale. Porque luego ya hay más movimiento, pasan visitas, más... Ah, bueno, y aprovechar que no haya familia. Y... Aprovechamos. genial, vale. Venga, pues luego bajamos otra vez, que esto es un... Oh, bueno, pues genial. Esta <laughs> consulta es... que, no, que no falte movimiento. Hola. Hola. Hola. Buenas. Bueno, ya. ¿Qué tal? Hola, David. David Sarabés. Hola. Com ¿Qué Miquel? Aquest és el que de neonats. Veieu que és una mica diferent, no? El color està ple de fotos... Sí, sí. Això, són records que sí. les famílies entreguen voluntàriament ah, vale, si volen. Vale. Ah, això ho porten els propis pares. Mm -hmm. eh? Mhm. això, és, això és el símbol del prematur, que és el mitjonet. Mm -hmm. I és un record doncs, que ajuda els altres pares a, a veure què és el que estem fent i a veure que són nens que han estat molt malament i que són I que nens que després han estat a casa, no? Mm -hmm. sí. Intentem que hi, hagi fam... o sigui, que hi hagi famílies que han passat per una situació similar a alguna, que està aquí ingressada en un mal moment, que parlin i els expliquin, bueno, les coses poden anar bé, penseu més endavant, el nen pot créixer... Seguiment per, per molt llarg o dels nens? Residents que han estat aquí ingressats i han estat molt malalts, els seguim dos anys després de que se'n van aquí. Juntament amb l'ambulatori intentem fer, una mica, fer un, suport. El que intentem fer és que, com, com si fos un úter matern, no? o sigui, mm. el que seria la continuïtat entre estar dins de la mare, doncs intentem que a fora s'assembli el màxim no? al, al que és a dins. Mm -hmm també un ambient, intentar que sigui el més càlid possible, poc soroll, intentar que la llum tampoc no sigui un estímul important. L'angoixa que tenen els pares quan marxen a casa, eh, fa anys, no? jo que tinc canites, pues, i la que tenen ara no té res a veure, se'n van amb una confiança de que ho han fet aquí. Sí, perquè, i lo, lo, perquè poden no estar molt, molt de temps aquí els pares, claro, estan clar, tot sí. el temps en el... Sí, sí, sí, això és un altre dels canvis més importants que hem fet. Eh? La unitat és oberta, poden estar les 24 hores del dia d'aquí a Malmet i la idea és vincular-los amb, amb les cures de, del seu fill. El contacte pell amb pell i l'inici precoç de la lactància materna es comença ja sí. des del primer dia. Vull dir, tenim nens de 500 grams que si estan estables, als pocs dies, encara que tu vegis un pacient molt petit i molt fràgil, ja fa cangur amb la seva mare, ah, sí. perquè és qui coneix i s'ha de fomentar el, el vincle. y millorar el pronóstico en el plazo. Y al nena, a més, que eso estaba mostradísimo, no? que al nena la veo al contactar a sus pares, tot això estabilitza les constants també. No de médica y de enfermería de... la la familia. A mí me ha impactado mucho la parte de neonatal. Ah, todo el cuidado del prematuro, todo el cuidado crítico, pero que los padres están todo el tiempo allí involucrados 24 horas, esa transformación la atención integrada en función del niño y de la mejora es, una, una, cosa genial. Bueno, pues ahora vas a ver la sala de partos. Ah, pues yo <laughs> tengo otra idea de la que eran las antiguas salas de partos, ya me pues, contarás. Pues ya verás. Esta, la sala de partos está dividida como si dijéramos primero donde vamos a ir, que entramos así de calle y tal, son las salas de bajo riesgo. Y luego a partir de una puerta de cristal están las salas de riesgo. Hola, buen día. Hola. Sofía, Ah, muy bien. Perfecte. Vale, gracias. Venga. Hola. ¿Qué tal, Sofía? Hola, ¿qué tal? Hola, Sofía. ¿Qué ¿Qué tal, David? doctor David. Hola, ¿qué Hola, Me tal? comentado que al final una inducción, no? Sí, no vol sortir. Pues, <laughs> està molt content allí, ara. Eh? Molt Està molt a gusto. Sí. Com va? Niño o niña? Seria... Nen, nen, un nen. nen. Sí, sí, uh -huh. Martí. Martí? Sí, sí, ah, sí. molt bé. No fa mal. Ara està tot bé, no tens dolor, pues anar no, passa. Molèstia sí que tinc, una mica de molèstia sí, millor, no tinc dolor. Millor, Con la, amb la contracció? Ah, sí, cada vegada? Ah. però molesta, però no em fa mal. No em fa eh? mal. No. Mm. No, vale. Bueno, tens bastantes. Eh? Sí, eh? no, no. Mira, ja no, Vale, lleva, lleva el registro y entonces... Aquí lo que registra es cuando tienes contracciones. Sí ella registra cuando te... Y este es el corazón. Ah, mira, mira, qué este mismo, mismo registro sale fuera. Tenemos una central de monitores ah, y cualquier cosa que ocurre aquí dentro, digamos, pues que le bajara la frecuencia cardíaca al bebé o que pues tuviera demasiadas contracciones, pues todo tiene muchas alarmas que salen. Que suenan Y así ellos están tranquilitos aquí, ¿sabes? Que no, está toda la angustia. Y sobre todo, tantos ah, ratos. Entran en un espacio y se quedan allí durante todo el proceso. O sea, toda la dilatación, cuando nace el bebé nace aquí, de hecho, aquí mismo. Y después de que nace, entonces se quedan una horita y media o así ellos, con el bebé ya en plan tranquilitos los tres. Y, bueno, normalmente en ese momento pues se inicia la lactancia y sobre todo se, inicia el vínculo. ¿Y a lo, lo claro. o no, no? Ella no, concretamente. Ah. Pero esto es una, es una sala de las de bajo riesgo y como hay mujeres que no quieren utilizar peridural, pues entonces utilizan la bañera como un recurso para que no duela tanto. Ah, ¿sabes? es eh, para mitigar el dolor. Ah, para mí, le damos la Pasan al cerrar allí. Pero para tuya, ¿eh? La Para, para que respire. Y da para ellas, o sea... <laughs> <laughs> Esa parte económica que ya comienzan a... Bueno, está apretando una mica. Sí, sí, ya va. <laughs> Sí, el Martí dice, ya sí, están hablando mucho de mí, ya sí, sí, ya, ya bueno, pues, encantada. Muchísima Os ¿eh? dejamos con vuestro momento. Muy eh, felicidades. Vale, bueno, gracias. Pues, que, también, que bueno, es un momento muy especial. Sí, la que sí. Un momento que s'ha Gaudí gaudir que duri el que duri. Sí. sí. Adéu. acompanyar a una parella quan és el seu fill és molt emocionant. Hi ha una frase no?, que diu que el naixement és l'única cita ciegas que conoceràs a l'amor de tu vida. Les parelles no et veuen com un professional, tot i que per sort ho som, eh? I, i és molt important que siguem professionals, però, però els sentiments hi són. Bueno, se acaba el día. <laughs> se acaba el día. Bueno, los dos días. Los dos días. ha sido, pero ha sido muy agradable. Yo creo que ha sido una bonita experiencia de encontrar otros profesionales, otra gente haciendo otras cosas. Ah, y, no sé. y, es bonito eh, que, la gente sepa lo que haces en tu trabajo. y es que al final acaba viendo muchas cosas comunes. Y hay una cosa preciosa que lo hablábamos en algún momento, y es que hacemos parte de un mismo, de un mismo ciclo. ¿no? Nosotros ayer veíamos un poco, pues hablábamos de eh, la donación como parte del final de la vida, y eh, que es un punto de, de, de, de, continuación, de continuación en las personas que se trasplantan. y aquí estamos viendo toda la preparación del embarazo el nacimiento, el cuidado del niño, el prematuro, bueno, veíamos una maravilla. Y, que fíjate que el tema que tú estás, cada vez hay más concienciación, porque empezamos ya nosotros. Claro. O sea, en la sesión informativa les damos un folletito donde se habla de la donación de sangre de cordón. a mí me ha encantado porque yo muchas cosas de neonato, de maternidad y todo hacía años que no veía y, es, y es precioso. de modo que pues, lo que podemos hacer es que, ah, bueno, continuamos, seguimos en sí. Ah, pues, sé,